Hallo, mijn naam is Wesley en vandaag ga ik je drie stappen geven waarmee je nieuwe, nieuwe vrienden kunt maken. De eerste stap is heel simpel. Denk om wat er in je hoofd omgaat. Zorg gewoon dat je goed in je vel zit, vooral als je al een tijdje niet zoveel mensen om je heen gehad hebt of het gaat wat minder met je. Probeer dan een lijstje te maken met dingen die je wel helemaal leuk vindt aan jezelf. In het Engels noemen ze dat wel een Why I Am Great list. Wat je hierop doet is, je pakt gewoon een heel simpel A4'tje en je schrijft daar 10 dingen op die je gewoon hartstikke goed vindt aan jezelf. En je mag er ook 11 opschrijven of 12. En als het dan wat minder gaat, zou ik zeggen pak dat lijstje erbij en lees het nog een keer door. Wat je daarnaast ook nog kunt doen om te zorgen dat je weer helemaal energie krijgt en dat je goed in je vel eh, zit, is dat je eigenlijk gewoon iets gaat doen wat je al heel lang had willen doen, maar waar je nog niet aan toegekomen bent. Dus bijvoorbeeld als jij een, eh, heel erg van computerspellen houdt ehm, en er komt een nieuw spel uit, dan zeg je van nou, laat ik dat spel maar gewoon een keertje kopen. En dan ga je gewoon één dag of één avond ga je vol dat spel spelen. Dat je denkt, yes, ik voel me weer opgeladen. En dan ben je klaar voor stap 2. Stap 2 is dat je niet bang moet zijn over wat andere mensen van je denken als jij een gesprek wil beginnen of als jij nieuwe vrienden wilt maken. Dus denk hieraan, als jij nieuw bent in een stad, kan het wel eens lijken dat je denkt: Oh, ik ben nieuw, iedereen die heeft hier al zijn vriendengroepen, waarom zouden ze met mij vrienden willen zijn? Nou, dat kun je loslaten, want het is heel simpel. Als mensen al vriendengroepen hebben en ze mogen jou, dan zullen zij jou aan hun vriendengroepen voorstellen. En twee, je weet helemaal niet waarom mensen zo denken en of ze zo over je denken. Dat hoeft helemaal niet. En in mijn geval is dat helemaal niet zo. Veel mensen die je spreekt of die je gaat spreken, die staan er juist open voor om contact te hebben. En zelfs mensen die heel veel vrienden hebben, die, willen, die staan juist heel erg ervoor open om met mensen te praten die ze niet kennen. Want dat vinden ze ook vaak leuk. Dus ik zou vooral zeggen, Hou, laat je niet tegenhouden door alle excuses die je kunt bedenken, maar ga gewoon wat proberen en laat dat gevoel los. Stap 3 is daarom ook begin met het aanspreken van mensen. En niet mensen die je al kent, mag ook natuurlijk, maar hier gaat het om de mensen die je niet kent. Dus als jij op straat loopt, s ochtends, naar je werk, naar school, naar waar je ook naartoe gaat, en je ziet mensen naar je toe komen, zeg dan gewoon een keer goeiedag. En doe dat een paar keer. Doe dat bij een paar verschillende mensen. Het begin, eh, de eerste keer dat je dit doet is het een stuk spannender dan wanneer je dit al tien keer of honderd keer gedaan hebt. Nou, als jij gewoon iemand naar je toe ziet komen lopen, zeg dan gewoon van nou, ik ga vandaag één of twee mensen die ik zie begroeten. En in het Nederlands is dat goedemorgen of goedemiddag. En hooi is eigenlijk ook al genoeg. En dan kijk je die mensen even aan. En dan loop je gewoon weer verder. Heb je nou op de een of andere manier dat je iemand uh, eh, goedemorgen zegt en ze beginnen een praatje met je, want dat gebeurt ook heel af en toe. Ehm, en je denkt van nou, we hebben wel wat dingen gemeen. Kun je ook gewoon vragen om hun telefoonnummer of om te vragen of ze hier ook vaker komen dat wanneer je ze de volgende keer tegenkomt, dat je ze nog een keertje spreekt. Nou, vond je deze tips handig en leuk? Laat het even weten en ik zie je in de volgende video.